Está a terra baleira por dentro? Non, non está. Mais iso sabémolo hoxe en día grazas ao avance da ciencia e da tecnoloxía. No século XVIII non era algo obvio, e un bo exemplo diso téndelo en que o propio Halley, sí, o que lle dá o nome ao cometa, era un defensor desta teoría. Pois aló vai un experimento onde científicos da época puideron medir a atracción gravitacional que un simple péndulo sentía debido a unha montaña e usárona para pesar a Terra por vez primeira na historia. E imos ver como ese resultado é unha proba de que a Terra non está valeira por dentro. Aló vai, o experimento de Shehalion. Corría o ano 1772. Newton xa formulara as súas leis da gravitación facía varias décadas. E o astrónomo real do Reino Unido, Neville Maskelyne, propúxolle un experimento a Royal Society of London para medir a masa da Terra, recalcando que a primeira nación que a mida será honrada. A idea básica do experimento era simple. Se penduramos un péndulo preto dunha montaña, haberá dúas forzas que este experimente. A principal e de maior magnitude a atracción gravitatoria da Terra, que tiraría do péndulo cara abaixo. E en segundo lugar, a atracción gravitatoria da propia montaña, que tiraría do péndulo cara a un lado. Así pois, medindo o ángulo da corda da que pendura o péndulo, podes entender a relación entre as forzas involucradas. E xa que estas forzas son proporcionais á densidade dos corpos que as orixinan, medindo o ángulo da debandita corda, podíase saber cantas veces máis densa era a Terra respecto da montaña. Chegados a este punto, Suamente faltaría medir a densidade da montaña para calcularmos a densidade da Terra. Esta proposta pronto acadou interese político. O Reino Unido meteu moitos cartos no experimento. Para empezar, necesitaban atopar unha montaña que estivese illada doutras, para evitar que houvese outras fontes de gravidade que puidesen afectar a medida. Por outro lado, para calcular a densidade da montaña, axudaría moito escoller unha cunha forma máis ben simétrica. E así foi que elexiron a escocesa Shehalion. Mas que lá pasou case 4 meses medindo o ángulo que o péndulo describía debido á atracción da montaña, que resultou ser de 11,6 segundos de arco, que no me case nada. Aquí podéis ver o poco o que esto corresponde. De feito, me engadir que para poder hacer a medida con tanta precisión fue necesario usar una serie de estrellas como referencia para así poder definir a vertical respecto a cal a corda se desviaba. En paralelo a isto, Charles Hutton era o encargado de medir a densidade da montaña. E tardaría algo máis en facelo, uns 4 anos, nos que tiveron que desenrolar novas técnicas de cartografía como foron as liñas de contorno. Finalmente, combinando ambas partes do experimento, chegouse á conclusión de que a densidade da Terra era 1,8 veces a densidade da montaña, 4,5 kg por metro cúbico, que soamente difere do valor que coñecemos na actualidade nun 20%. Nada mal para o método usado. Pero agora ven o interesante, porque non é obvio que a densidade media da Terra sexa case dúas veces a da montaña, non si? Sí? Dende logo, iso descartaba que estivese oca por dentro. E máis, a única explicación é que debaixo da superficie a Terra estea composta por un material aínda máis denso. Charles Hutton acababa de predicir a composición metálica do núcleo terrestre, aportando probas moi contundentes en contra da teoría da Terra Baleira. E a cousa non remata aquí, porque Sabendo a densidade da Terra e o seu radio, puídose calcular a súa masa unha vez sabida a masa da Terra e sabendo o movimento relativo dos planetas, unha a unha, as masas dos diferentes corpos do sistema solar foronse calculando cunha abrallante precisión. En resumo, dádeme unha palanca e moverei o mundo. Dádeme un péndulo e pesarei. E se vos gustou o vídeo, compartide e suscribidevos. E moitas grazas por chegar ata aquí.